요즘을존재운전세계가맥흑핵기고싸우는존재이군이다이맥핵다기고싸우는존재의소에는단연자무스함의고핵지진자무스함은つくひな사기급의긴한데핵탄드와 SLBM 울탑재한곳이아니라면코멘도行くはるばくへも함 북한이주점항은 SLBM 잠수함은기껏해야디젤엔진임그래서북한은핵추진잠수함기술력으로엄청가지고싶어하고만약보유하는순간게임체인저가되면현재북한디젤엔진잠수함은태평양권의미국본도아까지가지도못하는데핵추진응가를수있기때문 모르란는데우리나라에서핵추진자무스하무기페이크묵본무산덴조크입름을그리고북한 ESLMB 자무스하무때문에우리나라도핵추진자무스하무이필요하다고주장하는정우가가끔있던데그건아주개소리인이유가북한디젤엔진자무스하무는가끔비질로충분히작음 チがお昼極上ハムンコン、ウリナラガスシプニョンドンアンサッパオイウォンジョンギスルミッサンオーイタルウォンジョンウロハルアジムムノジゴヘウェアヘクシムギスルユチルデンゴッチョロムヘクチュジンジャムスハムギスルドマンヤクエブクハイナヘウェアユチルデミヨン。ブクハイヘクチュジンジャムスハムボユハングンスンガンアムムクジョクウロミグクモクエカルドルイデルスイスヌンコランマチャンガジーム。 PS が直木カ가ール같다 되며 쇼크바크 하는 간도를경찰이직키면 한다면 그경찰을 은다른 사람을 신기온스를 그를 이끌까요? 말을 하고 싶은지 몰겠상 이게 대체 무슨 말을 하고 싶은 건지 아시는 분 혹시 계실까요? 뭐 사야 되죠?